私の記憶のかけらを集めて空にある星たちに願いを祈りました私の呼びかけがあなたに聞こえる かせてくれる人になりた